бағана мпстағылар мен бүгін жүз екіні шақырамын деген ғой жүз екіні жаман болсын қосып отқанға ішеді ылғиды әне күнде кешен аргүні әйелі немес кешеңеді мына жерге бұрын магазин болған мына жерде мен айтайыншы сегіз жылдан барайын бір әңгімесі бар екен сол бұл жерде міне баяғыда екі қыз болған бәрін айлап кетті сол аты жөнін айтыңызшы кім ол ұмытып солар раушанның магазині болған ғой одан кейін мына жерде фатима деген мені танымайды деген неше түрлі менің неме жалған ақпараттар айтқан ғой мына кісіге содан уәжіңіз бар ма мен кісіларды танымаймын даже мына кісіге нақты жерге маған келеді маған бір нәрсе маған нем жоқ бірақ мына жерге болды болды болды болды әпке болды ерболат деген келеді екен да мына жерге ерболат келеді екен да мына жерге солардың сөздерін естіп қапты олар ол адам мен сотқа барамын ол естіп қапты деген ол жоқ ерболаттың да мына жерге алып қашпа әңгіме ғой нақты мынандай мынандай бұның бір сіңлісі зиядаш деген бар зиядаш дегенім неге әлия сен сөз тыңда больницаға бері қара сен сен не болсаң біз де сөйлейміз мен айттым маған кінәң бар ма дедім жоқ дедім иә. енді басты қатырма баяғы осыдан бес алты жыл бұрын өтіп кеткен сөзді әңгімені қой болды жетеді болды зияшығы мен де сіңлім танымай бар басымды қатырма көрдіңіз ба кет бар басымды қатырма болды не әңгімелесек өмірі бітпейді осыны сен қайталағаныңа он жыл болды ғой иә уақытың болды он жыл болды осы сөзді қайталағаныңа қой жерде айқайлап тұрсыз мен сізді танымаймын да магазинде жинауға бұл жерде ана фатима деген ондай болса басты қатырып енді ерболат деген осы магазиндер бір бәле болды көрдің ба мойындамайды бұның білмеймін анау не әпкелі сіңлілер зиядаш деген мына жерде та топ болып сол қол қойып берген ылғи мыналарды жамандап неше түрлі мен бұлардың ешқайсысын да танымаймын өшір ананы өшір мен жер жаста нені алған жоқпын енді мына жерде ерболатың осы жерден шықпайды бәрін лайлап лайлап алқаш деген жоқ иә айналайын е өтірің соқпа сен псих деді ол балконнан өтірігіңді соқпа сен өтірікшісің сен өтірікшісің өтірікшісің сен е дұрыстап сөйле дұрыстап сөйле көрдің ба дұрыстап сөйле керегі жоқ ағай бұл өзіңше мен саған псих деген үшін көресің сен соткаң үшін вообще алып жүріңізші гбу алып жүріңізші алып жүріңіз кеше түнімен ішті мұғалімдер күні көрдіңіз ба міне соткомания қылып міне көрдіңіз ба күйеуі ішіп алған қашып кетіп қалды міне көрдіңіз ба міне көрдіңіз ба қандай жасап тұр мені соткама міне көрдіңіз қалай істеп тұрған ал енді мына көршілерге главныйға жолығайықшы міне бергеніңіз міне главный видеокамера түс тоқтаңыз мынау мына марисаның баласы мишки болып тұрады мен просто кер кезде әкем қайтыс болған ғой құран оқытсам да шығып кетемін соған қылғаны ғой қайыршы деп тұрған мағынасы көрдіңіз ба мен айтпаймын да мына соңғысы қайыршы деп жаңағы айтып тұр да бұның баласын да танымаймын неғылғанда бұның да баласы жаққа барады екен анау мынау екен мен ел ұқсап жүріп тұрып жатқан жоқпын неғып жатқан жоқпын сізге кім анау мынау жаңағы күйеуі иә? сөйтіп тұр хорошо күйеуі емес әйелі айтып тұр ал мына жерде көршілер соседтер отырады айтсын қандай не кел кетші не қылғызам неше түрлі міне осыдан бұл отырып алып осы көршілерден мынау міне жаңадан көшіп келген осыдан тағы